adab kenduri kahwin ha, kenduri kahwin begini pertama sekali tuan rumah apa sebab kita buat kenduri ha, tu kena betulkan sebab ikut orang lah adat jangan sebab tanda kesyukuran kita dapat menantu nak terima kasih pada Allah aku beri makan orang ramai seorang lelaki-lelaki dia tanya ya Rasulullah ayolah amal di Islam afdal manakah amalan yang baik dalam Islam Nabi kata imut ta'am jamu orang makan ha, nampak jadi kita seronoknya dapat menentu kita nak ucap terima kasih pada Allah kita jamu orang makan ha buat kenduri ha, itu satu niat neh yang kedua jangan nak duit orang ha ni dikira dengan tukang dar, tukang semula eh malam-malam tu dikira kalau kita sepiku daging banyak mana untung ha nak kata tukang semula dapat 4000 lah buat tiga pikul lah. Boleh, biasa dua belah ribu dapat. Faham lagi? Ha, itu yang tak pernah pakai baju Melayu, pakai baju Melayu. Faham? Lapan kau cek. Faham lagi? Nih, ha. Bik hok ngai, buh kat pinggang. Tambah lagi. Faham lagi? Nah, ha, salam kau. Faham? Pernah ni, di body. Nah, ha. Masuk milik, maklum macam, eh, duit sini. <laughs> Serah kat bini juga duit ha, Jadi kalau kita takut niat nak dapat duit Hadiah orang Takut tak dapat pahala Okey Buat bagi makan ikhlas kenduri Tanda kesyukuran Orang bagi boleh ambil Kerana Nabi kata tahadau tahabu Sel Selalulah kamu ajar suka memberi hadiah Pasti akan jadi kamu berkasih sayang dalam masyarakat ha, Itu dibenarkan Faham? Haa jadi jangan niat Orang bagi boleh ambil nek. Ha. <clears throat> Kemudian <clears throat> Begitulah Jangan kita buat makan suku orang kaya Orang miskin biasa-biasa makan suku Tak boleh Yang boleh kita makan suku Anak beranak Anak beranak makan hebat-hebat dalam rumah Kerana anak beranak Orang biasa orang dua makan biasa Itu boleh Yang tak boleh istimewa kerana dia kaya Haram hukumnya ha, Nabi larang Okey ada kadang-kadang bekas telur beli yang mahal-mahal RM5 se bekas telur. Hak gambar asa tu. Ha, ada telur duduk dalam. RM5 sutir tu bagi pada orang kaya saja. Ha, ini harap buat aku Orang kampung ramai-ramai gulung dalam tisu telur. Ha, dalam gulung dalam tisu pecah pula telur. Telur isi pula. Ha, jadi menghina orang orang miskin dalam majlis gitu. Majlis itu majlis yang maksiat ha. Kita boleh istimewakan jemputan Atas nama keluarga saja Okay, Kenapa ni istimewa? Ni mak saudara Ni sepupu ha, Dia istimewa lah ha, boleh ha. Tak boleh kerana miskin dan kaya Okay.